Muerte. Qué palabra tan chiquita. Y al mismo tiempo, qué sentimientos tan grandes puede crear. Al principio, puede causar miedo, incertidumbre, soledad, a veces también indiferencia. Pero la muerte no da fin a las cosas, les da un nuevo comienzo. Pues cuando miras la muerte tan de cerca, te hace ver la vida con otros ojos. Es normal sentirnos tristes cuando alguien muere, incluso si fallece alguien a quien no conocemos, pues este sentimiento de tristeza está muy pegado a un gran amor que la muerte nos muestra a su manera. ¿Por qué hablo tanto de la muerte? Me preguntarás. Bueno, una pandemia ocurrió hace poco y muchas personas se han ido y al mismo tiempo muchas otras se quedaron. Y es posible que miren la vida con otros ojos. La vida es un constante cambio, pero la muerte en la pandemia nos ha cambiado algo mucho más profundo. Al menos eso quiero pensar. Yo así que cambié. Y gracias a los ojos que me dio la muerte, me hizo ver lo inconmensurable que es la vida.